pues, la, la situació actualment és greu, no venia que les xifres. No? Està, tenim un atur juvenil que frega ja el 50%, si no, jo crec que sí ja l'hem superat inclús el 50% i això és un, això és un drama perquè a més en, el, en les dades de l'atur no, només apareixen els joves que estan demanant treball, no apareixen els universitaris que estan estudiant, no apareixen els que estan fent batxillerat, per tant el drama encara és més gran, si, si realment atenguem els joves que estan allà a treballar i no poden treballar, el drama seria molt més gran. I, i encara i tot estan les xifres bé perquè, perquè molts joves se anant fora. Jo tinc molts amics que tots els meus amics del poble finalment ens n'han dit que anar a Anglaterra, a Alemanya, a, a Irlanda, inclús, que és, també és un país que està en crisi, però així, des de luego, que els que han estudiat i els que tenen les possibilitats de, més possibilitats de, de poder ser incidit, se n'han anat, perquè així no tenen res que fer i se n'han tingut que anar fora. Per tant, la situació és, no, no és massa agradable no? que, que una persona que s'ha format així se, se n'haig de donar fora, però és el, és el que hi ha. I no hi ha perspectives de, de millora, ni tan sols el, la reforma laboral que s'ha fet va ni se sentir, ni, ni, ni veus que, que s'estia fomentant una indústria que genera llocs de treball de qualitat, sinó que, se, que a vegades estan generant més, més ambientillo de, de treballs precaris. I, i l'última mesura està de Rajoy que, que, que el que intenta fomentar és el treball precari per a joves, i que es contacten de dos en dos per a que baixi l'atur em, sembla una mesura ja passada de rosca totalment. Eh, de vegades li, el, molts, molts polítics li, li intenten pegar la volta al tema de la sobrequalificació quan dient que, que hi ha massa formació, quan això no, no, és, no, és, no és cert. La, sobre, la sobrequalificació en si no és roïn. El que indica és que el mercat laboral que s'està generant o que s'està propiciant des de les institucions públiques no, no, no absorbeix aquesta gent qualificada i formada. Per, per tant, quan es parla de sobrequalificació n'hi ha que anar molt a l'espai, en com se, com se diu, perquè al final el país que estem llançant el missatge de que sobren universitaris, de que sobre... no sobre universitaris, no sobre la gent formada, el que, el que cal és que el, el mercat laboral els, els absorbisca. I si, jo sempre preferiria tindre una persona sobrequalificada treballant per a mi, malgrat que sé que en el moment en què trobo una feina que estigui arreglada la sobrequalificació, s'anirà, perquè aquesta persona que està sobrequalificada sempre serà molt més productiva que una persona que no té cap qualificació. Clar, eh, el problema no és que n'hi ha connexes de sobrequalificats o de gent formada, sinó que n'hi ha una molt baixa demanda per part de, de la nostra indústria, per part del nostre teixit productiu, d'aquesta gent formada. Aleshores, tu tens enginyers formats i, i ben qualificats, doncs el que fas és 4 o 5 microempreses les ajudes a que, a que cooperen en un tema determinat i, i a aquesta cooperació contracten a un enginyer que es, es fa aquesta feina, per exemple. No sé, són idees, no? però és el... Per a mi els models nòrdics m'agraden molt, però hi ha que adaptar-los a, a la nostra realitat. Pues primer que res, invertir en, en política industrial, perquè el, el que ha estat fent el, el govern valencià els darrers anys ha sigut fomentar una bombolla immobiliària que en tots, tots sabem com ha acabat, ha acabat eh, esclatant i portant-nos a, una de les crisis més greus que, que, que se coneixen després de la del 29, i invertir en política industrial, tenir una, una planificació industrial que no hi ha. Eh, fomentar el, el derogar la reforma laboral que s'ha fet, perquè l'únic que fa és, és generar llocs de treball precari, fer una reforma laboral que, que afavorisca les contractacions indefinides, que afavorisca el, el llocs de treball de qualitat i, a més, que tinga flexibilitat també però eh, sobretot el que cal és no podem tenir una economia basada només en, en sectors poc productius o, o en sectors precaris. Tenim, que tenir una economia basada en sector industrial que a més el que fa és una predistribució de la riquesa, perquè si tu estàs generant llocs de treball de qualitat on pagues uns salaris alts, on pagues uns, un, unes bones retribucions i on es dones unes condicions laborals molt bones, el que fas és repartir, perquè tu pots repartir la riquesa després de pagar impostos, de, pues, els impostos de les grans empreses, etc. o pots repartir riquesa pagant uns bons salaris i, i, i aquests salaris en, en si ja, van, ja porten un IRPF, una seguretat social, etc. Aleshores, aquesta predistribució de la riquesa que aporten les indústries cal fomentar-la. I per a fomentar la indústria, pues, com he dit, inversió en indústria, ajudar a, a, a ganar mirant tots els nostres sectors productius, un per un, i veure, veure on estan fallant i, i ajudar-los allà on estan fallant. Sobretot pagar tots els deutes que tenem amb autònoms, amb xicotetes i mitjanes empreses, amb, amb els instituts tecnològics, perquè una cosa està clara, sense ir més de massí no anem a ser un, una, una economia productiva, una economia, una economia que aporti valor afegit als seus productes i que per tant tinguin qualitat i que, i que, i que puguem competir amb, amb la resta de països. Però sea, se tiene una, unas industrias que, que, abaratís, que, que reduïsquen, que siguen realment competitives, però no, no en, en reducció de costos de, de salaris, sinó en reducció de costos de producció. I això anem moltes metodologies que nosaltres des de Compromís ho hem demanat moltes vegades, com és la producció ajustada, el manufacturing, que a més és mediambientalment més sostenible, etc, que el govern valencià any rere any ens, en, no ens aprova els pressupostos de la Generalitat. Aleshores, totes aquestes coses farien, generarien una, que la nostra economia fos molt més productiva, que la nostra indústria fos més potent i per tant que se generen llocs de treball. Clar, no se pot apostar. Ara el, el següent pas que està fent el Partit Popular és apostar per la bombolla de les grans superfícies. Estan, estan fomentant que se puguen obrir els caps de setmana, per tant, se destrueixen llocs de treball en xicotetes i mitjanes empreses, perquè hauran de tancar, perquè no poden competir amb les grans superfícies, però és que en la realitat del sector comercial és que el 50% de llocs de treball es generen els xicotets i mitjans comerç. Per tant, si, si tu fomentes tot el contrari, tot, i, tot aquest 50% acabarà desapareguent i per tant les grans superfícies acabaran perdent també perquè no tindran clients. Mm. No n'hi haurà, no haurà gent que pugui treballar per anar a comprar eh, aquests dies que obrin els grans centres comercials eh, pot ser que tinguem part de culpa, però no, no, per, no per, a causa d'ell, sinó a causa dels de, de, de els diferents governs que han tingut, perquè s'han tingut mal finançades, han tingut sempre molt mal finançada l'educació. De fet, les universitats estan sobrevivint a base de, dels seus propis recursos perquè la Generalitat no està pagant-los. Jo he eh, sigut, soc enginyer, he estudiat enginyeria i, i sí que he trobat en falda pues, una, un contacte més directe amb el teixit productiu, no? entre eh, per exemple, a mi m'agrada molt el model alemany en què normalment sols fer sis mesos de pràctiques en una, en una empresa on estàs treballant temes que, que estudies en la carrera i sis mesos de, de, de classes a, a la universitat. Perquè així ja és més preparat de cara a treballar, però de, de totes maneres, eh, així tot, no crec que sigui culpa de, de les universitats que el nostre teixit productiu no sigui capaç d'absorbir i gent. Jo crec que el problema és que el nostre teixit productiu, quan ha tingut diners per a invertir, ha preferit invertir, no, no per, per ells mateixos, sinó perquè des de les institucions públiques s'ha fomentat més en, en un sector immobiliari, en la construcció, perquè era molt més rentable en aquest moment, i en el sector financer, que, que invertir realment en economia real. Jo que he estat treballant fora, eh, sé que en Alemanya els enginyers d'ací de l'estat espanyol estan molt ben valorats i de fet es, es van buscant i en altres països europeus també es van buscant però eh, més, més, no està tant en l'educació, sinó en el sector productiu, que, que ha decidit invertir en, en bombolles immobiliàries en lloc d'invertir en, en la seva reindustrialització, en la seva, la seva potenciació i, a més, inclús des, de, des dels governs de l'Estat s'ha potenciat que les nostres empreses eh, deslocalitzarem processos productius. Ahir, en canvi, els eh, salaris són molt alts, tu entres d'enginyer i ja estàs cobrant al voltant de, dels 2.000 i pico euros net, a pesar de que hay pagues molt més impostos. Per tant, una economía molt productiva que, que paga muy bons sous esos seus treballadors i clar, això al final lo que está haciendo es fomentar el consumo interno del país y que consumissin de les propias empresas. empreses. Per tant, una economía molt sólida en aquest sentit. Así así siento tot el contrario lo el que fem és baixar els sous, a la gent, Eh, y yo crec que Rajoy ha tirat per la via fàcil, que és la, com la devaluació interna. Mm. Però tu pots fer devaluació interna de moltes maneres, però ja has decidit fer devaluació interna a costa dels treballadors. I clar, eh, està en la seva agenda, ho està fent. Eh, ara, avui mateix tenim una reunió així amb, amb gent de xicotets i mitjan comerç, que, que jo ho veuen molt clar. Eh, el, el, el, la, la reforma laboral que ha propiciat la, la revisió dels convenis a la baixa per exemple, en el sector del comercial, més la liberalització d'horaris. Ahir què estan fent? Li, li estàs baixant el salari encobertament als, teus, als treballadors de, la, de, la zona, de, les, de les zones comercials, els obligues a treballar diumenges, mm. per tant, te carregues el xicote comerç que no pot obrir els diumenges, estàs, fent un, un, estàs movent les quotes de mercat des dels xicotes comerç cap als, cap als grans, per tant, desapareix el xicote comerç, desapareixen molts llocs de treball i, i al mateix temps no estàs creant llocs de treball. Perquè com has, reforma, has fet una reforma laboral que permet la revisió del conveni, el conveni ara diu que tu no tens dret a... a no n'hi no ha dies festius, per tant no, no vas a cobrar-los, però a més t'obliguen a treballar diumenges i que t'agarres un dia lliure entre setmana, dilluns, dimarts o dimecres, però el que estàs fent és no crear llocs de treball, precaritzant els que ja n'hi ha i a més baixant el salari perquè no es vas a pagar. Abans tu treballes un dia festiu i te't paguen i seria festiu. Ara tu treballes un dia festiu i és, entra dins de la jornada laboral. Per tant, estan, estan devaluant internament. Això és només un exemple de, de com s'està devaluant eh, estem, estem, estem fent una devaluació quan no podem fer la monetària perquè depèn del Banc Central Europeu, doncs fem una devaluació a base de baixar de salaris i precaritzant el lloc de treball. En lloc d'intentar convertir-nos en, la Finla en una Finlàndia, ens està intentant convertir en una Xina. El que, el, el que ens portarà és a ser un país de, de, basat en el turisme, en els treballs infraqualificats i, i en tindré... Clar, sí, som una societat molt emprenedora, però és que damunt als emprenedors se'ls està, se està d'alguna manera fotent, no? no se'ls està pagant les ajudes que se'ls ha promès, es fiquen moltes pegues i, i clar, els nostres emprenedors, si, si al final se'n tenen que anar fora a treballar, pues, al final el que, el que genera sí és una, és una descapitalització de, de la nostra societat en capital social. I clar, si tu tens una societat poc formada, poc informada i, i poc i, i, que, i que no és capaç de, de generar aquest teixit productiu del que te parlava abans, pues ens aboca a tindre una societat precària que ens vendrem al millor postor per qualsevol treball i segurament seran treballs pues, dedicats al sector turístic que, que el turisme en si no és, mal, no, és mal, no és mal, però tu has de tindre una, una economia diversificada i així el que s'està fent és destruir, destruir teixit industrial, destruir teixit de comerç de qualitat per a generar llocs de treball de, de baixa qualitat, men, menys llocs de treball i eh, afavorint només a, a uns pocs. I això és la societat cap a la, cap a la que anem, si, si, no, si no revertís la cosa.